Tajuk kita pada hari ini Among Us Part macam-macam dekat sana Korang kena hargai member-member korang yang bersabar dengan korang Kau tak nampak ke betapa ikhlasnya orang nak main dengan kau Bila kau disconnect tiap kali masuk game tu Dia sanggup left game semata-mata nak ciptakan game baru untuk main dengan kau Tapi kau tidak everything awet DP awet, status awet, description awet Semua awet, awet, awet, awet, awet Bila tadi ada duit, halo kawan-kawan sekalian Halo member, halo Aiman Lama kita tak berjumpa Aiman ha, Nama aku bukan Aiman Zaitan Serta yang berbanyak-banyak dekat sana Pastikan bila korang jadi imposter dalam game ni Korang bunuh orang secara private private Ini tidak Dia bunuh Depan satu kampung Memang satu kampung tu semua parti dekat dia Memang jelas gila Dia pun bunuh dia Bila orang report dia Dia cakap hmm, Saya bukan imposter Lagi tak tahan Ada yang percaya Ada yang percaya Hey Vandi edra. Inda bumi utte poranda. Ayah, sekali boleh baca baca dulu. Pasti kami lihat orang main game. Ni korang enjoy. Ila korang ketawa. Ila korang gelak lah. Sama sama ini tidak masuk Discord sunyi. Masuk Discord sunyi. Function aku invite kau masuk dalam grup Discord. Tapi tak apa. Aku ada penyelesaiannya. Kau ambil telefon kau. Kau bagi dekat seekor anjing. Ah, kau bagi dekat seekor anjing tu sekurang kurangnya kita orang boleh bercakap dengan anjing tu. imposter? Coca-Cola espuma